وبركاته معكم محبكم الراقي حسن المغربي مباشرة من مكة المكرمة أحبائي الكرام آه، أريد أن أقول كلمة بخصوص آه، آه، يعني بعض المواقف التي حصلت معنا في المملكة العربية السعودية إن شاء الله سنذكرها في فيديو لاحق بإذن الله عز وجل الكلمة التي أريد أن أقولها في هذا الفيديو لو فيه ناس يأتون للعمرة وللحج وكما يأتون يرجعون وما تبدل الشيء في لا في طباعهم ولا في خصالهم ولا في معاملتهم ولا في يعني ولا في اعتقادهم أسأل الله العافية كما جاءوا كما يعودون أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته